バトルスタートどれにしますかねいざ勝負アイコアイ にしますかねいざ勝負まて、いざ勝負待て花石開封 行くぞやりますねどれにしますかねいざ勝負勝ちーリングスマッシュ進め 勝負アイコアイコルーレット勝ちヒントチャンスですこれにするよ いざ勝負アイコアイコルーレット勝ちちゃうよどれにしますかね いざ勝負勝ちーリングスマッシュ進め負けちゃったノックアウト お見事しんのすけの勝利です正義は必ず勝つ